Tá, beleza, estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais uma gameplay bom, rapaziada O vídeo de hoje vamos trazer aqui, GTA... Eita Que quarto é esse aqui, mano? Nunca vi esse quarto aqui GTA é Mod história aqui, rapaziada A galera tava pedindo bastante Que lugar é esse aqui, mano? Olha, ah, rapaz, tá, tanto tempo que eu não jogo GTA é Mod história, tá ligado, rapaziada? Que eu tô impressionado aqui com os bagulhos, mano A irmã do Frank aqui, mano, fazendo ginástica aqui, mano <laughs> Seria legal dar uma pisada nela, mano. Mano, vamos mudar o visual aqui, rapaziada. Deixa eu ver trás. Dá um visual mais chique, né? Aí, é, esse, esse, visual aqui tá bom. Mas será que dá pra botar um bonezinho? Bonezinho de cria? Deve ser... Chapéu. Não, calça. Camisa, bermuda... camisa, É, regatas... Olha o chapéu aqui. É, não. Ah, vou botar esse daqui de alba reta aqui pra frente. Aí, agora nós tá como? Tigre do outro. Bora. Bora. Mano, é muito... Eu tava, eu tava parando pra agora... Acabei de ligar o PS4, mano. Tava verificando aqui o bagulho é a lista, tá ligado? As graminhas aqui, mano. Que eu mais briso... É, e... Nossa, mano. Que eu mais briso no GTA é, é as graminhas. Mano, calma aí. Deixa eu ver se tem um carro aqui, rapaz. E qual foi, mano? Não, não tem nenhum carro, mano. Era pra ter um carro aqui, velho. Será que eu. Ah, não. Eu iniciei o modo história, tá ligado? Por isso que não foi, mano. Bora lá, rapaziada. Vamos fazer uma zoeira aqui, mano. Será que eu tenho arma? Mano? Ah, tem uma 12 e tem uma pistola. Já tá bom. Já tá bom, já tá bom. Tira a rádio, tira a rádio, tira a rádio. Mano, tá escurecendo, rapaziada. Tá escurecendo, não tô conseguindo ver nada, tá Porque Que aqui tá mó claro. Aí vira, vira, vira. Hoje esse carro ali é da hora, hein, mano. é legal que no GTA, GTA Monster dá pra pegar vários carros. Não vários carros, mas dá pra pegar várias coisas, mano. Faz tanto tempo que não jogo GTA Monster Ih, E tem um negocinho ali que nós não pode... Fica ali no sapatinho amarelo ali. Mano, tem uma missão aqui do Simon. Vou fazer a missão aqui do Simon aqui rapidão. Aí, aí, vira aqui, vira aqui. É a missão dos carros. Deixa eu ver se é a missão dos carros. Porra, não é a missão dos carros não, rapaziada. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. É uma outra missão, mano. Aí, mas é missão, é missão baseada em carro, tá ligado? É da hora, vai ser da hora. What? You don't like me tá, eu saímos aí, padrão. Nas antigas. Nossa, mano, tá me dando no, nostalgia aqui, mano. Na moral, velho. Ah, velho, na moral, porque eu pulei essa parte aqui, velho. Tá, dá um carrinho aí, tio. Vou pegar esse amarelo aqui, hein. Ah, mano, não dá pra pegar esse amarelo não, velho. Ah, ô, ô, ô, Simon, dá um carrinho aí de leve, mano. Mas deixa eu ver se dá pra pegar um carrinho aqui, velho. De leve, mano. Na é moral, não, humilda. Não. Vou pegar esse áudio aqui, hein. Não dá pra pegar o áudio, velho. Que loucura, mano. Ô, Simon, mó vacilão, mano. Tô fazendo a missão pra ele, ele tá de caô aí, velho. Esse é o áudio, é o mesmo áudio. É o mesmo áudio que eu tava pegando. Desliga a rádio, desliga a rádio, mano. Pô, mano, esse carro aí tá de carro. Eita caramba. Bati a caramba aqui, ó. Acelera. Faz a missãozinha aqui. Ah, ah, ah, ah. Aí, ó, acelera. Mas tem altos carros da hora, tá ligado? Tá, tem uma. Tem umas mães aqui, rapaziada. Dá pra deixar os carros mais da hora ainda, tá ligado? Fazendo drift, carro pra fazer drift. Posso trazer um vídeo só de fazendo mãe aqui, mano. Vai ser da hora. Será? Ó, o Simon me ligando aí. Fala, Simon. Porra, cara. Me distraiu aqui, velho. Tá, cala a boca aí. Simon me distraiu, mano. Bati o carro, agora vou pegar o seguro. Vacilão. Será, será, será, será, será? Pô, esse carro não será também, mano. O carro do Frank é mais rápido, né? A China vai lá no Michael, mano. Não, não, não. Aí já é vacilo, né, mano? Aí já é vacilo. Calma aí que eu vou pegar esse carro aqui. Sai daí, sai daí, sai. Ah, sai daí que esse carro é meu agora. Valeu, tamo junto. Aí agora nós vai chegar de cobertão, hein? Vai chegar de cobertão lá na casa do Maico. Passar, licença. Ah, tomar banho. Aí, é, não vai na casa do Maico mesmo, rapaziada. Oh. A, tá, a Ferrari apareceu na minha frente, cara. É, aqui na frente da casa do Maico aqui, rapaz. Parei, agora nós vamos invadir a casa, ó. É, nós vamos invadir a casa, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Por trás aqui, mano. Esperar ele voltar, tá ligado? Dá uma coronhada, acho que vai dar, dar uma coronhada nele. Aí deu uma coronhada aí no velho ali. Padrão, agora eu vou invadir a casa do mãe. Nós invadimos por aqui, ó. Que agora eu tô lembrando da... não, ah não, não, não, não é aqui não, rapaz. Não é aqui não, não é aqui não. É do outro lado, é do outro lado. Já é pra invadir aqui, ó, né? Pega o carro daqui da... Ei, caralho. Da guria aqui, mano. Aê, padrão. Dad! Dad! Tamo na casa da... A irmã do, a, a filha do Michael aí, mano. Tá falando, tá de caô aí, filha do Michael aí, hein? Ela vai lá embaixo. Aí vai roubar o carro, velho. Agora eu lembrei, mano. Beleza, a gente vai ver o Michael aqui com a mulher dele, pá. Será, será, será, será. Aí. Padrão, roubar esse carro aqui, mano. Pô, roubar essa é bicheira aqui, velho. Na moral, Michael. Nem pra ter uma Ferrari na garagem, mano. Aí, padrão. Padrão. Já vamos, mano, que nunca fiz essa missão tão rápido, mano. Aí, agora que eu, agora que eu percebi, mano, o Simon só vende carro roubado, velho. Na moral, que cobardão, mano. Que filho de uma mãe. Ele é... Ei, o Michael aqui, velho. Que loucura, mano. Ah, não. Caô, mano. Uh, caô, mano. O Michael também aqui, velho. Michael tá do nada, mano. O Michael apareceu ali, velho. Do nada, do nada, mano. Eu nem vi ele entrando no carro, hein, rapaziada. Aê, velho. Aí, cara. Vira, vira. Agora vai ficar falando uma hora aí, mano. Tá tomar uma cerveja. Tá convidando para convidar para tomar uma cerveja. Bora. Vai para onde? Onde é aqui, mano? Ah, aqui é naquele prédio. Ih, caramba. Sai do carro, sai do carro. Right through the fucking window. Sai do carro, Michael. Cadê Frank? Calma, oh, mano, o Frank tá estiloso, né, rapaziada? Tá estiloso pra fazer o roubo. Direto. Calma, mano. Nós tinha que explodir o bagulho ali, mano. Franklin, what the fuck are you doing? What the fuck are you doing, mano? O que você fez? Job well done. Ih, já vou brigar com o cara aqui, mano. Toma, toma, saio. Toma, seu pedido. Toma. Toma. Toma. Toma. O cara não dorme não, velho. Ih, caramba. Peguei na coxinha dele aí, Caramba, mano, dá no, no, nostalgia aqui, velho. Nossa, mãe do céu. Que portada na cara. Nossa, agora desmaiou. Caramba, o cara é forte, hein, mano. Pra não desmaiar. Bora, Michael. Michael é do creme mesmo, hein. O cara é foda. Don't make me o cara é foda mesmo, mano. Ih, deixou o cara no chão, pensei que o cara ia... Mas é isso aí, rapaziada. Missão concluída o Coelho aí, rapaziada. Estamos aqui de volta, se vocês quiserem uma... Uma trilogia ali do... Das, da, do modo história aí. Comenta aí embaixo, é, fala assim... Faz mais parte do... Do GTA Modo História aí no canal. É isso aí, rapaziada. Tamo indo nessa. Até o próximo vídeo aí. Fui!